ما هي خطية الشيطان في الإسلام؟ سؤال بسيط الشيطان عمل إيه في الإسلام؟ عصى بس عصى اسجد ما بسجد مش كده؟ صحيح طيب ليه بقى أصبح هالك؟ وليه آه، آه، تمت آه، أبلستوا شيطنتوا واعتبروا القرآن من الكافرين؟ خلينا نشوف ماذا يقول القرآن في سورة البقرة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين طيب أليس الخطية مجرد عصيان مع أنه مؤمن الشيطان مؤمن مؤمن بإيه؟ بوجود الله بوجود الله بيعرف الله مم. المعرفة النظرية هو يعرف الله نعم آه عاقبته ليه بالخلود في النار